бала емізуді екі жылдан ашса емне олар? нәрестені емізу мәселесінде құрани кәрімде енелер өздерінің балдарын екі жыл емізеді дейді екі жыл екі жыл емізу екі жылдан кейін емізсе болмайды егер де бірақ зарылшылық қату бола тұрған болса анда эки жарым жылга чейин гана уруксат берет бирок ушул макруу болуп калат эки жарым жылдан кийин эмизүү арам болуп калат түшүнүктүбү себеп дегенде эки жыл бул жыйырма төрт ай болот дагы абу ханифа рахматулла алейхтен риwayat бар ал жердеги отуз ай боюнча вот ошого чейин уруксат берген зарылчылык андан кийин уже болуп алат адамдын бир жүзүнөн пайдаланып ошон үчүн куранда ең эмеси екі жылда уже тоқтатыш керек зарылчылык болып қалғанда мына жаққа мейлі бирок макру уже чыгарганга аракет кылыш керек эки жарымдан кийин болбойт устаз эркек киши үч же төрт аял алса бейиште ошонун баары ошол кишиники болобу ошонуку болот да анан кимдики болот эле никесинде болгондон кийин эми тиякта ошонуку болот да ассаламу алейкум баракату уалейкум ассалам рахматулла баракату аялдар фарыз намазында рүкуге барарда сәждаға барарда тұрарда үнімізді шығарып айтабызбы еркектер үнін шығарғандай же үнді шығарып керек пе жоғыңызды күтем рахмат жоқ аялдар барлық намаздарды ішінен оқиды ішінен оқиды жұма күні өткен адамдын сообу қандай болады ошол тууралуу айта кетсеңиз жума күнү өткөндөрдүн сообу шейиттин даражасы берилет шейиттик сооп берилет албетте мисалы бирөө ичип деле намаз окубай жума күнү өтүп калды шейит экен андай эмес таксыра андай эмес эми а даражага сообу бар ошо күндүн өзүнүн касиети бар бирок туугандар ыйман болсун амал салих болсун ашура оразасы туралы сұрайын дегем ашура дегенде мәнісі қандай эмне себептен ашура күні деп аталып қалған мүмкін болса толығырақ айта кетсеңіз ашура деп ислам діндегі санақ жыл санағында бірінші ай мұхаррам деп қояды мұхаррам айдың онунчу күнін ашура деп қояды ашура деген онунчу деген сөз ашура муса пайғамбарды алла таала фираундың зұлымдығынан құтқарған күн мұса пайғамбарды жана бани исраил мұса пайғамбарға иман келтіріп артынан ершігендерді мұсылмандарды фирауын залымынан құтқарған күн фирауны алла тағалам чөктүргөн бардық әскерлері менен ойрон жоқ қылған күн ошол ашура күн болот мухаррам айдын онунчусу пайгамбарыбыз мединага келгенде жөөттөр жашайт эле мединада алар орозо кармашчу экен ошого шүгүр кылып пайгамбарыбыз сураган эмне үчүн орозо кармайсыңар дегенде айткан ушул күнү муса пайгамбар жана бани исраилди жөөттөрдү алла таала фираундун зулумдугунан куткарганы себебинен шүгүр кылып орозо кармайбыз деген бизде да ашура альхамдулилля сүннөт катары пайгамбарыбыз да кармаган сахабалар кармаган бирок бир күн кошуп деген аларга окшошуу лазым келип калбасын ошондуктан тогузу ону мухаррам айындын же болбосо ону он бири кылып кармап коюш керек бул ашура так атып ұйқысырап үш талақ деп айтса талақ күйөөм күйеуім атып айтып алды кайра ойғотып сұрасам өзі айтқанында билбей қалыпты жоқ ұйқыдағы бұл амал болбойт мақұл адам ақылынан кеткенде ұйқыда балағатқа толғанға чейин аларда қалем атып ұйқысырап атып бір нәрселерді айта берсе мындай жөөлүп дөдүрөп дегендей ширк сөздөрүн жаман немелери аларға ешқандай кандай болмайды талақ малақ мәселелері малак маселелери түшпөйт бар айтса анан түшөт мен жаңыдан намаз оқып баштадым балам қызым беш маал оқиды менің суроом менде зоб бар аракка кылынган жаңгактын гүлүн ичсе дарылык касиети жакшы дейт ичсе болобу аракка болбойт арамда шипа жок адалда ар бир оорунун шипа бар алла субханала тағала арамға шипа койгон емес жалаңғыз төрөсө уулга пландатып врач менен сүйлөшүп төрөсө болобу врач мынчанчы күнү кошуласыңар ошондо уул болот деп эсептеп берет же мындай эсептетип бойдо бүтүргөн күнөө болобу ширк эмеспи деп эле коркуп жатам алла биз алар бизге себепчибиз калганын алла берет деп жатат эмне кылсам болот боло берет иштекен уулду болгонго машаалла карап дуа дагы садака дагы жақсы жаққа жорып мысалы кейбіреулер мысалы ұлақ береді я пата алады ақсақалдардан машалла бұл деле бенденің әрекеті бұл жаман емес бұл ширк емес егер де ошондой врачтар ушундай айтып турган болсо макул эчтеке эмес бул сизге жана үй бүлөңүзгө рызкы баарыбызга алла таалам берсин пособие пособия жөнүндө балдардын пособиясыны ата энесини кимиси иштетүүгө укуктуу жана пособиядан кайненеме кайнатага бериш керекпи балдардың пособиясының ақысы балдардың өзі балдарға ошолордун тәрбиясына тамақ ашына киім кечесіне ооруп қалса дары дармегіне ошого иштетилиш керек ашып қалса аны ата энеси деле иштетсе болот андан дагы ашып кетсе машалла кайната кайнеңе деле бере бергиле Устаз, ең бактысыз адам деп кимди айтабыз ширк келтирген эң бактысыз адам ошол үш жолу талақ алғаннан кейін күйесі менен аялы сүйлөшүп смс жазышканга болбойбу бул биринчи суроом экинчи қайра жашайбыз деп жатабыз экөөбүз тең қайра никебизди кантип жандырсақ болот боюмда дагы бар үч талак болгондон кийин силер жоочунсуңар силер аял менен күйөө эмессиңер силерге сүйлөшө турган болсоңор күнөө мурдагыдай эле менин аялым менин күйөөм болчу деп жок үч талак болгондон кийин болбойт аялға шарт сөзсіз ал башқаға тұрмышқа чыгыш керек биринчи күйөөсүнө адал болбойт экинчи күйөөсү эгерде ал менен жашай албай талак бере турган болсо идда деп коет өзүнүн мөөнөтү бар өткөзгөндөн кейін үч айыз анан кийин биринчисине адал болот башка жолу жоқ. менин биринчи жолдошум мага талак берген эмес жүзүмө да айтқан эмес телефондон дагы бирөөдөн дагы айттырган эмес бирок загстан өзү биринчи сотко кайрылып заявление жазып мени менен ажырашкан андан соң үйлөнгөн мен да үйлөнгөндөн кийин экинчи күйөөгө турмушка чыккам ошондо мен талагы бар болуп экинчи турмушка чыктымбы же экинчи турмушумда никем кабыл болгон жокпу жок загс менен сотко берип туруп ажырашканбы болду нике бузулду бул ошо талактын өкүмүндө кетет албетте ошодон кийин идда үч айыз күтүп туруп турмушка чыккан болсоңуз экинчи никеңиз дурус экинчи никеңиз дурус соода сатыкка дем салдырса болобу соода сатыкка дем салдырса болот курани каримдин деми баардык жерге абдурахман ибни ауф разиаллаху анху үйүнүн төрт бурчуна аят аль курси окуйт эле абдурахман ибн ауф разиаллаху анху үйін үйіне дем салады әлі жин шайтан көз жаман сиқыр әр бәлекеттер көп те көзге көрінбеген илешкендердің барлығы ошон үчүн үйінің бул бурчуна аят ал курси тиги бурчуна тиги бурчуна тиги бурчуна салып коет көз тийүү хақ бұл пайгамбарыбыз айткан эй көз тийүү адамды қабырға төні қазанға салып қояды деген көз тию тамаша емес нәрселерге дағы бардығына неме болады так ассаламу алейкум алейкум ассалам ұстаз марқұм адамға жетміс мың зикір толтыру керек пе қандай қылып толтырылады жоқ милдетте емес бұл құран хадисте жоқ жетміс мың ля иляха иллалла тахлил деп қоямыз ұшыны айтып сауабын бағыштаса алымдардың тәжірибасында иншалла бұны сауабы өте ұлы марқұмға иншалла чоң белек бір жол айтсаңыздар да сауап тиеді он жол айтсаңыздар да зикірден сауап тиеді жүз жол айтсаңыз да сауап тиеді бірақ ошо машалла уламалар ушулардан тажрыйбадан өткөрүп көргөн жетимиш миң жолу эми машалла ошо өзіне жараша сооп тиет намаз учурунда кичине зара тез тез кыстап жатат чыгып кеткенсип эмне кылсам болот намаздан алдын бошонуп алыңыз ар бир намаздан алдын таарат алыңыз болду кыстабай чайды азыраак ичиңиз қайненем намаз оқып жатқанда бізге қарап ишара қыла береді аны алып қой мұны мінтіп қой деп ашықша ишара намазды бұзады деп ұққам намаз бұзылып қалауы қантип білдіңер мына мындай дейбі бұны мындай дейбі егер мындай ишаралар болса намазда макру үштемге болып қалса бұзылып қалады ашықша андай қылбаш керек намаз намаз бұл әлектік алла менен қайсы нәрсе алладан әлек қылып қоя тұрған болса аны бізде макру деп айтқан көбірек әрекет қыла тұрған болса намаз бұзылып қалады тұрған намазда илтифат башка жаққа бұрылбай даже намазда мындай қылып қарап қойған болбой ишара қылып бір ассаламу алейкум десе қолымен даже мындай қылған болбой тура да сосын мынтип қояды ғой мынаны оқып жатады бала ойнап жатады да мынтип қояды ишараттар болбойт бул моргко иштесе болобу же шариятка каршыбы моргко иштесеңиз болот бирок ошо моргтун адебин үйрөнүп алың да моргко ал жерде өлүктөр да өлүктөр менен кандай иштеш керек өлүктү жуугандан кийин гусул кылып алыш керек бизде мустахаб амал качан деле любой эле өлүккө кирип жуусаңыз чыккандан кийин гусул кылып алыңыз өлүктү жууганга киргенде өлүктүн айыбын сыртка айтпаңыз қалып тұр бір көзі ашылып қалып тұр бір жерде тағы бар екен бір жерде дагы операциясы бар экен тигиндей екен моундай экен айтпаңыз болбойт жууганда жакшынакай жууш керек уяттуу жерлерін жашырып коюш керек көз ашылып қойса жумуп коюш керек егі түшүп қалған болса байлап коюш керек а ортунун өзүнүн эмеси бар мұртына деп кыла тұрған болсоңуз ошону адеби менен тияк бияк бул айбандай мамиле кылбаш керек аяққа буту қолынан қармап тияка ырғытып бұны бұяққа ырғыта тұрған жоқ тирүү кезинде адам кандай урмат сыйлуу өлгөндөн кийин да ошондой урмат сыйлуу тууган билип кой тирүү кезинде путун сындырган болбойт өлгөндөн кийин да чапкан болбойт кескен пескен деп турсун кээде эми баягы зарылчылыктан шектенип кесүүлөргө болуп атпайбы уламалардын көбү жакшы эмес деген буга эми кой бирөө андай берип койду мындай берип койду деп атайын эми кестиргенге алып барат кээ бирлер жөн эле эптеп септеп бир мүчөлөрүн алып қалып же тияқпай қалғанға кылганга жакшы жакшы емес тұғындар бұлардың бәрін мұрып іштей тұрған болсаңыз әдемі эмелерин атайы шариғаттың илимин барын қарап біліп үйреніп анан барып іштеймін